solamente movilizando a clase traballadora seremos capaces de acadar outro futuro de esperanza, superar esta situación de resignación que vive a sociedade e nós na nosa central sindical alimentamos o conflito porque sabemos que soamente podemos sair da situación mobilizándonos. Vemos que nin desde o goberno galego nin desde o novo goberno do Estado se eh, ten ninguna vontade de eh, facer nada para revertir esta situación e mudar as políticas que con motivo da crise se teñen cebado en crear unha situación de empobrecimento xeral e que nos hoxe saímos á rúa a reivindicar eh, a necesidade de recuperar os dereitos, de que na Galiza eh, teñamos empregos, salarios e pensións dignas e acabar con tanta precariedade, pobreza e explotación que estamos vendo no día a día. Os meses pasan, eh, a propaganda duns gobernos e de outros eh, vai en aumento, pero na realidade hai un drama social do que nós como CIGA eh, queremos salir a denuncialo e a dar unha alternativa e a exigir unha derogación desas reformas e acabar eh, dunha vez por todas con estas políticas eh, que tanto dano social están causando. Hoxe estamos, ademais, eh, vendo un exemplo como o señor Feixó eh, ten na súa cabeza un país imaginario que non coincide coa realidade, eh, hai unha perda de poboación activa en Galiza de 69.100 persoas, hai unha emigración galopante no que 153.000 mozos e mozas teñen abandonado o noso país por conta da emigración, eh, vemos como en Galiza eh, a recuperación do emprego eh, se desacelera ou, no seu caso, eh, medra eh, menos eh, que non a media do Estado, polo tanto, son todo eh, ingredientes, son todas unha situación social moi brutal na que nós, desde logo, neste momento eh, entendemos que hai que continuar coa mobilización. Mais alá das poses e das boas palabras non hubo cambio real. Por eso en onde figa, facemos un chamamento á clase traballadora do noso país a exigir os cambios a través da loita, a través da movilización, nas rúas e nos centros de traballo, para que nos devolvan os dereitos roubados durante a crise e para que fagan xa.